Ito po yung sinasabing uncover hidden information about anyone. And we write the first name as Francis, last name Marcus. At sinasabi nga niyang nasa state of Massachusetts siya. Uh, dito siya, sinabi niya dito siya nag-aral ng high school at di, dito din siya gumraduate ng college. So we will see if totoo nga yung sinasabi niya na meron nga siyang record sa Massachusetts kasi po pag kayo ay tumira sa United States of America, ay magkakaroon po kayo ng tinatawag na social security number. At matitrace po lahat-lahat pag meron po kayong record talaga at legitimate po na nakatira kayo sa isang lugar ay makikita po natin dito sa records. Alright, so let's try po. Okay, so yan po. Chine-check natin kung meron siyang jail records, may divorce records, criminal records, may arrest and warrants ba siya, email address, legal judgments, Uh, so again, this is in Massachusetts. No? Sinasabi niyang uh, kung saan siya nag-aaral ng high school at college din sa MIT or Massachusetts Institute of, of Technology. Okay, so yan po. Malapit na pong matapos ang ating search. Titingnan natin kung meron nga talagang Francis Marcos na tumira nag-aral sa Massachusetts. Okay, so here are Here's the list for our result. Okay, so makikita natin na merong F. Marcos who is 50, 50 years old. At alam natin si Francis Leo Marcos ay 33 years old pa lamang sa kasalukuyan. Okay, so hinahanap po natin kung nasaan yung kanyang um, result dito. Hindi din po pwedeng itong 32 years old dahil ang kanyang mga relatives ay puro foreigner. Okay, so hindi din po siya Francis Marcos, hindi din po. 49 years old itong isa. Ito naman, Frances Mrs. Marcos. Ito po ay isang babae. So, hindi din siya ang hinahanap nating records. Okay? So, ang iba dito ay 117 years old, 130 years old, 81 years old, 57, ito ay Frank, Frank, Frank, John Marcos, 57 years old, Frank Marcos, Frank Marcos, 38. Okay, so wala po. Wala po tayong makitang Francis uh, Marcos. Okay, kung wala po tayong makitang Francis Marcos, itry din po natin ang Norman Mangusin, ang sinasabi ng um, tunay niyang pangalan. Kung meron po tayong makikita. Okay, so Norman Mangusin po, hanapin din natin sa Massachusetts. Okay, so arrests, arrest and warrants, criminal records, jail records, phone and address, assets, court records, bankruptcies, hidden social profiles, etc., etc. Ah, makikita po natin kung meron ngang uh, Norman Mangusin na tumira sa Massachusetts kung ginamit po niya yung totoo niyang pangalan ng Norman Mangusin. Okay, 99%, almost done. Let's see. Okay, and it says here, we found results for Norman Mangusin outside of Massachusetts. So wala pong Norman Mangusin na tumira sa Massachusetts. Meron pong Norman Mangusin, pero tumira po siya sa Pennsylvania. So let's try to check. Okay, now verifying the results. Ito po hindi Norman Mangusin, kundi Norman Manguson. Okay, so hindi po ito pa rin ang ating hinahanap. Or kung sakasakali mang tuto niyang pangalan ay Norman Mangusin, eh wala pong Norman Mangusin na tumira sa Massachusetts. Okay, so ano po yung mga conclusion natin dito sa paggamit nitong ating very reliable source na website or software isa lang po yung ating masasabi. Wala pong Francis Marcos na tumira sa Massachusetts. Wala din pong Norman Mangusin na tumira sa Massachusetts. Sa muli, hindi po natin hangad na sirain ang pangalan ni Francis Marcos. Ang hangad lamang po natin ay magbigay ng kaalaman sa ginagawa po nating investigasyon sa kung ano nga ba at kung sino nga ba ang ating tinuturing na isa sa mga heroes sa kasalukuyang pandemic na kinakaharap ng ating bansa. Maraming salamat po.